Mke wangu ana CPA. Wewe unajua mtu accountant anamaliza CPA analipwa bei gani? Wewe fanya research, mtu accountant, muhasibu alomaliza alo graduate CPA mshahara wake wa chini bei gani? Wewe fanya research afu je, unaambie. Mshahara wake wa chini ni zaidi ya milioni nane. Alosoma CPA. Anafanya anafanya wanasema auditing makampuni zaidi ya tisa anayafanyia auditing kila baada ya miezi sita. Kila ngoja nimalize, kila miezi sita anafanya auditing kwenye makampuni makubwa unayojua wewe. mimi nina hela nitoe wapi? Maskini mbwa mie, hela nitoe wapi mimi? Mimi pesa nitoe wapi? Mimi hela nitoe wapi? Mimi nastiriwa kuanzia makazi, mavazi, malazi, chakula, kila mimi nimekwambia kila siku nasema nanunua mchele na maharage basi ndani ya nyumba. Okay, tuzungumze pia kuhusiana na kuna posti ambayo aliposti Salamu SK pale, alafu kuna comment uliweka vipi wakati amekujibu? Mimi ni, wa, mimi ni wajibu wangu sio nisikie, mimi ni wajibu wangu kukumbushana jambo jema. Mimi ni wajibu wangu kukumbushana wa jambo jema, wedha untukane, wedha unichukie, unifanye yote, ni wajibu wangu. Tunajua dunia ipo kwenye ekaeka gani, tunajua dunia ipo kwenye msukosuko gani. Mimi siwezi kupiga picha na huyu, msogea hapa mfano, mm. nipige picha na huyu nimkumbatie hivi, watu watanionaje? watu wataniona je? Hata kama ndio huyu ana tatizo, mimi sina tatizo, pengine tumefanya kifea, lakini sio kwa wakati huu, wakati huu ambao dunia imebadilika. Ukiona watu wameshikana hivi, tayari mtu chini ana comment. Sasa kwa nini uwashibihishe watu, uonekane kama wanafanya promo ya vitu ambavyo hatuvitaki katika nchi yetu? Kwa mimi nimempa, nimemshauri ifute, sio picha hii. Sasa, lakini. Sawa kakasirika, lakini mimi naitafuta pepo, lazima niseme. Wakati huu dunia imechafuka, mimi nitasema hata wewe ukifanya kitu kibaya nitakukumbusha nitakwambia hii picha kwa wakati huu sio mzuri. Rais Mwinyi wakati wa nyuma, wakati Mheshimiwa Januari Makamba yuko kwenye msukosuko wa siasa, mnakumbuka kwenye vugu la kisiasa, Januari Makamba akaposti picha na Mwinyi. Mwinyi alisemaje? Alikataa, alisema sio wakati wake kuiposti, ungeposti wakati wa nyuma, sio wakati huu, mambo yamevurugika ndio unaposti picha. Kwa nini unaposti picha wakati huu, wakati mambo yameharibika? Kwa hiyo naye hakupaswa, hakupaswa kuposti picha wakati huu, wakati mambo yameharibika. Sasa hivi dunia inapiga vita. Umesikia Uganda wamepitisha sheria, wanapinga ndoa ya jinsia moja, wanapinga ukaribu wa mwanamke na mwanamke na mwanamke, mwanaume na mwanaume. Sasa mimi nikaona ile picha inaweza ikazua taharuki, kwao nikasema tu hii picha ifutwe. Yana yaani kuja pale ananitukana mimi, natafuta pepo she, siachi mimi nimetumwa, najua nitakufa, najua kama kufa nitakufa, lakini naitafuta kesho. Pepo Firdausi nipokewe na mahururaini. Yaani ufanye kitu kibaya nisikukumbushe, nitaendelea kukumbusha na ataifuta. Tahakikisha ataifuta. Ataifuta. Jamaa anaonekana mbaya sana kwa vitu ambavyo yani hataki ma, mautani. Sasa kwa nini mimi nina utani naye? Mimi nimemwambia nimemkumbusha huu wakati uliokuwepo sio mzuri. Mimi sina utani na mtu. Ushaona mimi natania na mtu? Sina utani na mtu. Ndio maana ukija kwenye anga zangu na kupunguza. Mimi ukinitania naona unaingia kwenye diski zangu na kupunguza. Sina utani na mtu. Mimi mwenyewe sina utani. Ila mimi ni mtoto wa Kiislamu, yeye ni mtoto wa Kiislamu. Kukumbushana wajibu ni haki yangu. Mtume Muhammad anasema unapoliona jambo litoe kwa mkono wako, sio kulichukia. Kulichukia ni dhaifu wa imani. Nimelitoa kwa mkono wangu, naitafuta pepo. Zamani sana, wengi tunawapunguza. Mimi mimi ukiona naenda vitu tofauti na kupunguza, zamani sana. Mimi nimenyoka no, mimi mimi mtoto wa Kiislamu, nataka vitu twende tusimame kwenye dini. Mimi si, siangalii bondi, naangalia je, unaoyafanya haumchukizi hau, hau, hau Mwenyezi Mungu Shemina itafuta pepo, naingia kwenye Ramadhani nikumbatie watu wanaomwasi Mwenyezi Mungu, nikumbatie mtu aenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu hata siku moja. Pesa zipo zitaisha. Bwana Sisi tunakushukuru sana Mwijaku. Nashukuru sana kuambia kuhusiana na dili uh, ufanyaji wake wa kazi na vitu kama hivyo. Mwijaku, mambo vipi? Mambo safi. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, riziki imeongezeka kwenye familia yangu hususan mwezi huu wa Ramadhani. Tayari nimevuta mpunga, niseme alhamdulillahi rabbil alamin. Nimshukuru Mungu. Na Mr. Right nakwenda kufungua mianya au nakwenda kufungua mianya ya maisha mapya kwa vijana ambao wanaenda kutafuta nafasi. Na mimi nikiwa pale kama mtu ambaye nitakuwa na connect wa majaji au watu wa juu pale na audience. Ndio kazi yangu kubwa naenda kuifanya pale. Kwa hiyo Mr. Right ya safari itakuwa moto ya moto, yani audience watakuwa na participate na wale wanaotafuta mke mchumba nao watakuwa na participate. Tazama utamu utakavyokuwa pale. Unahisi kwa nini Mr. Right wamekuinvite wewe kuwepo kwenye mchakato huu? No, ni mimi kijana nipo kwenye